είναι σημαντικό να δούμε πόσο ε, πλέον ο κόσμος έχει αρχίσει και συνεργάζεται σε επίπεδο μετάβαση, θα έλεγα, σε μια διαφορετική κοινωνία με διαφορετικέ αξίε. Μα ενδιαφέρει περισσότερο να δούμε του ανθρώπου οι οποίοι υπήρχαν, παρήγαγαν έργο, γνωσιακό, πρακτικό, αλλά βρισκόντουσαν σε μια κατάσταση αφάνεια ή μη αφάνεια. Open το, το λέμε με την έννοια ότι οτιδήποτε γίνεται εδώ μέσα ε, γίνεται με την προδιάθεση να το μοιράζουμε με όλους τους υπόλοιπους. Έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα παγκοσμίων διαστάσεων για τις ψηφιακές ελευθερίες. Μέρος αυτού του κινήματος θέλουμε να είμαστε κι εμείς. Είμαστε τελείως αποκεντρωμένοι και δεν, ε, δεν υπάρχει μια κεντρική αρχή. Δηλαδή πρέπει όλοι να έχουμε το μήνυμα της συνεργασίας για να δουλέψει. Οι παραγωγοί συνεργάζονται αυτοπούλως, έτσι μπορούν να μπουν ή να βγουν από τη δικασία της έχουν δηλαδή αυτό μεγάλο βαθμό ελευθερία και ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν ε, αυτή τη στιγμή ε, στο υπάρχον σύστημα είναι σαν ε, σπόροι μέσα σε χαραμάδε στην άσφαλη. Δεν για, για είναι όλο αυτό ένα πειραματισμό. οπότε... Και αυτό είναι η αρχική χώρη, αυτή είναι η κοινή ομότιμη παραγωγή.